Az Anami programmal négy évvel ezelőtt találkoztam, és szerelem volt első látásra. Éreztem, hogy az életem részévé fog válni. Egy autóimmunbetegséggel küzdöttem, négy éve Diagnosztizáltak nálam az orvosok, ezt Hashimoto szindromának hívják, pajzsmirigy gyalulműködés, aminek a következtében gyógyszert kell szedni az életünk végéig. Hát ez engem eléggé megrémített, és a gyakorlások folyamán arra jutottam decemberbe, hogy abba hagyom a szedését, természetesen orvosi felügyelet mellett. A kezelőorvosom támogatott, és nagyon sok mindenben a segítségemre volt. Annyiban maradtunk, hogy ha a a leleteim annyira romlanának, hogy szövetkárosodás lépne esetleg föl, akkor újra elkezdem szedni a gyógyszert. Úgyhogy decemberben leálltam a gyógyszerrel, és hát egyre romlottak a leleteim. Nagyon el voltam keseredve, már az orvos szerette volna, hogy újra elkezdjem a gyógyszert, amikor beindult a 21 napos próba, és ezt az időpontot még kértem az orvostól, hogy, hogy ezt még hagyd csináljam végig. A 21 nap vége után a leletem teljesen negatív lett, eltűnt a Hashimoto szindrómám, a pajzsmirigy alulműködésem. Az orvos sem érti, hogy miért vagy hogyan, de azt tanácsolta, hogy mindenképpen folytassam úgy, ahogy eddig, és csináljam azt, amit eddig.